ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಮುನೀರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸಿಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಪಡಿಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ಜನಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು if you give a call the river will not come up it will give ten crore missed calls it will not come up but what we working towards is a policy if we implement the policy for sure in the next twenty to twenty-five years' time, the water in the rivers of our country will rise by minimum fifteen to twenty percent. Before we die, we want to see that. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ eight zero zero zero nine eight zero zero zero nine ಈಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ